как бы ни была тяжела твоя жизнь. У каждого человека есть мечта, и ты не исключение. Ты смотришь на свое окружение и свое место в обществе. И понимаешь, что ты не на своем месте. Ты хочешь что-то изменить, но боишься, что у тебя это не получится? Что ну, ты не справился с поставленной задачей? Выйди за рамки предубеждений, сделай первый шаг к мечте. Через некоторое время ты увидишь, что все возможно. Делай то, что тебе нравится, что приносит тебе удовольствие. Мы все выбираем свое предназначение. Мы любим воплощать свои идеи в жизнь, и ты сможешь. Hi, my name is Tim Sway, and I make stuff out of trees for a living. But I don't cut down new trees. I use the trees that got cut down a long time ago and were already made into something else. I'm a reclaimer.